有些朋友认为教课非常的难，认为自己的学员特别笨，怎么都学不会。他坚决认为这种情况是无法改变的。错了，当然可以改变。作为一个非常优秀、洞察力强的教练，早就洞察到这一点，提前就预判到你的学员就是一上来学不会。我们要先让他犯错，错了，我们再去纠正。通过你的那些方法。 你会发现，通过不断的学习，你会了解到新的和科学的授课体系。你通过了解整个授课的框架，还有各个环节之间的搭配组合，如何去变换，如何非常有趣味的让他觉得不枯燥的情况下，去学会这些知识。你应该关注我们一下，你会发现，其实你原本认为很复杂，通过一个小时、两个小时，甚至一两周都学不会的东西，在科学的训练方法下，可能就是很短时间，一瞬间，几分钟。如果你有什么问题，我们可以一起在评论区探讨。